नमस्कार साथियों मैं महेश भारती आप सभी का दहसूस पर स्वागत करते हैं ओम परकाश काश वाल्मीकि रचित जूठन उनकी आत्मकथा है जिसमें जाति से रिलेटेड उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है इस इसके बारे में कुछ विशेष जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे द आयुष्मान खुराना जो है आर्टिकल 15 जब मूवी बना रहे थे तो उस समय उन्होंने जूठन का अध्ययन किया था तो वो बताते हैं कि जब जूठन की किताब पढ़ी तो रातों तक कई रातों तक उनको नींद नहीं आया था कि जिन्होंने उस जिंदगी को जिया आज भी भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे ग्रामीण और जो है जी रहे हैं इस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भले ही जो है कुछ लोग को इस प्रकार का दंश देखने को नहीं मिलता हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपको आम बातें इस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि से रिलेटेड जो है जूठंग की आत्मकथा के बारे में जो है हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे आइए जानते हैं बॉलीवुड की सुगर कोटेड सीमाओं के अंदर जातिवाद के दंश को समझा समझ पाना आसान नहीं है जाति के जलन को समझ समझ समझने के लिए उस भोगे हुए यथार्थ से गुजरना जरूरी है जो किसी ददकते ज्वालामुखी से होकर गुजरने से कमतर अनुभव नहीं है मेरी सलाह है कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन जरूर पढ़ें दिलचस्प है कि आर्टिकल 15 के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस रोल की तैयारी करने के क्रम में उन्होंने जूठन किताब का अध्ययन किया और उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आई कल्पना कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने जिंदगी जी हो जूठन का नायक किसी मिथकीय महाकाव्य का अवतारी पुरुष नहीं है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा का राम नहीं है ना ही मुक्तिबोध की अंधेर अंधेरे में कविता का सरवरा नायक है वह आधुनिक युग के प्रेमचंद रचित महाकाव्य अगे का शेखर होने का सवाल ही नहीं उठता है न ही वह हार्वर्ड फर्स्ट के उपन्यास आदि विद्रोही का कस है न ही गोरकी के उपन्यास का माँ का पावेल है इसमें कुछ भी होने के लिए इंसान होने की औपचारिक दर्जा प्राप्त होना जरूरी है इनमें से कोई भी किरदार ऐसा नहीं जिसका स्पर्श भी वर्जित रहा हो जिसे खुद ईश्वर ने शास्त्रों के जरिए मानव होने के सभी अधिकारों से वंचित किया हो किसी ऐतिहासिक महानायक से यदि जूठन का नायक मेल खाता है तो वह डॉक्टर अंबेडकर जूठन के प्रकाशन के 22 साल बाद भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा आज भी आलोरन पैदा करती है इसे जूठन नाम हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने दिया था पहले खंड की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तक इसके तेरह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और 2015 में पहली बार प्रकाशित होने वाले दूसरे खंड के भी चार संस्करण प्रकाशित हुए जूठन का देश और दुनिया के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम इसे शामिल किया गया इस पर बहुत सारे शोध कार्य हुए जाति के चक्रों में लहुलुहान हुआ लहुलुहान जूठन का नायक ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये व्यथा जीवंत है इसके बारे में हम लोग आज जान रहे हैं इस आत्मतक आत्मकथा के नायक ने ऐसे समाज में जन्म लिया है जिसमें इंसान होने का हक प्राप्त करने के लिए संघर्ष में ही उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है वह जाति व्यवस्था के पिरामिड की सबसे निचली सतह में जन्मा व्यक्ति है वह स्वयं कहता है कि जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में होता है मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता ये जूठन भाग एक पृष्ठ एक का ही कंटेंट है भारतीय समाज की संरचना जिसे थोड़ा भी ज्ञान होगा वह समझ सकता है कि भंगी होने का अर्थ क्या होता है ये सब यदि किसी को भी पता न हो तो वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन जरूर ही पढ़ ले जूठन का नायक जाति द्वारा तय नीति को बार बार चुनौती देता है जीवन के हर मोड़ पर उसे मनु यागवल्क के बनाए जाति के चक्रव्यूह में प्रवेश करना होता है और उसे तोड़ कर निकलना होता है महाभारत का नाबालिग अभिमन्यु चक्रव्यूह में चक्रव्यूह में एक बार प्रवेश करता है और मारा जाता है लेकिन जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि के सामने बार बार ये चक्र भी उपस्थित होता है उपस्थित होता है और उसे तोड़ कर वे आगे बढ़ते हैं उनके ऐसा करने से कई बार पिरामिड के शीर्ष तक हलचल होती है वे अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बलबूते पिरामिड पिरामिड के शीर्ष पर हजारों वर्षों से विराजमान लोगों की पंक्ति में पूरे हक के साथ विराजमान हो जाते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति से आसपास के लोगों को भूकंप का झटका महसूस सा होता है ना चाहते भी उन्हें ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त और स्वीकार करना पड़ता है जिसके नाम से ही वे नफरत करते हैं उसके साथ रहना जीना कौन कहे वे उसका नाम भी सुनना चाहते हैं नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की दो खंडों में प्रकाशित आत्मकथा जूठन दलितों में भी सबसे नीचे क्रम की जाति में पैदा होने की यातना और उससे उबरने के संघर्ष का सुलगता दस्तावेज है ये व्यक्ति की आपबीती होते हुए भी एक पूरे के पूरे समुदाय की आपबीती बन जाती है बाबा साहेब और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपबीती में समानता है आप अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा और जूठन में बहुत सारी समानताएं देख सकते हैं जो भी इस आत्मकथा से गुजरता है उसे महसूस होता है कि जैसे वह धड़कते ज्वालामुखी में कूद पड़ा इस आत्मकथा का पहला खंड उन्नीस में और दूसरा खंड 2015 में प्रकाशित हुआ से लिखने के पहले प्रेरणा स्रोत प्रख्यात पत्रकार राजकिशोर बने थे जिन्होंने आगे चलकर बाबा साहेब की चर्चित रचना एनहेलेशन ऑफ कास्ट का सरल हिंदी में अनुवाद किया जो जाति का विन्यास नाम से प्रकाशित हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन हिंदी साहित्य जगत और समाज में एक विस्फोट की तरह सामने आई इसने हिंदी साहित्य में यथार्थ के नाम पर परोसे जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर करके रख दिया भारतीय समाज के उन सारे आवरण को तार तार कर रख दिया जिनके वोट में महान भारतीय संस्कृति का गुणगान किया जाता था जूठन ने हिंदी के जातिवादी प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील दोनों सामने एक ऐसा आयनर को प्रस्तुत करके रख दिया जिसमें वे अपने विद्रुप चेहरा देख सकते हैं इस आत्मकथा की पहली पंक्ति इन शब्दों से शुरू होती है दलित जीवन की पीड़ाएँ असहनीय और अनुभव दग्ध हैं ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हमने सांस ली जो बेहद क्रूर और अमानवीय है वही पृष्ठ संख्या सेवन पर लिखित है पंक्ति दर पंक्ति ये आत्मकथा वर्ण जाति व्यवस्था के क्रूर और विभत्स चेहरे को परत दर परत उजागर करती है जिस समुदाय में जिस समुदाय में जूठन का नायक जन्म लेता है उसके प्रति अन्य लोगों का नज़रिया क्या है उसका वर्णन वह इन शब्दों में करता है अस्पृश्यता का एक ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था लेकिन चूहरे का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता है सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था वे सिर्फ ज़रूरत की वस्तु थे काम पूरा होते ही उपयोग ख़त्म इस्तेमाल करो दूर फेंक दो वही पृष्ठ संख्या बारह पर अंकित है वे बताते हैं कि हमारे नायक के टोले में शिक्षा की रोशनी लेकर कोई सरस्वती देवी नहीं आई बल्कि ईसाई मिशनरी सेवकराम आते हैं क्योंकि शिक्षा के दरवाजे इस समाज के लिए बंद कर दिए गए थे कुछ दिनों बाद पिता के द्वारा बार बार की गई मितनतों और जी हजूरी के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसी तरह गांव की प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश तो मिल जाता है लेकिन छात्रों और शिक्षकों द्वारा बात बात अपमान गाली गलौज पिटाई जो सिलसिला शुरू होती है होती है वह लंबे समय तक चलता रहता है जब तक कि कि बारहवीं में पढ़ने के लिए वे देहरादून नहीं आ जाते यहाँ भी जाति गरीबी और उनका पीछा नहीं छोड़ती फिर भी राहत मिल जाती है पढ़ाई के दौरान के संघर्षों को याद करते हुए लिखते हैं कि तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं उन्हें कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी वही पृष्ठ संख्या तेरह पर ये अंकित है उन्हें रोशनी तब मिलती है जब उनके हाथ हाथ डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी लगती है ये किताब उन्हें देहरादून के एक दलित साथी हेमलाल ने दी थी पुस्तक का नाम था डॉक्टर अम्बेडकर जीवन परिचय लेखक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु इस किताब के असर का वर्णन वे इन शब्दों में करते हैं कई दिन और रातें बेचैनी में काटी मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी मेरी चुप्पी जो रोम रोम को जर बना रही थी अचानक पिघलने लगी थी उस पुस्तकालय में अंबेडकर की लिखी जो भी पुस्तकें थी वे सभी पढ़ डाली थी इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक परवाहमयी चेतना जागृत हो उठी थी इन पुस्तकों ने मेरे गुंगेपन को शब्द दे दिए व्यवस्था के प्रति विरोध भावना मेरे मन में इन्हीं पुख्ता हुई थी वही पृष्ठ संख्या नब्बे पे ये अंकित है अपने जीवन के निर्माण में वे मार्क्सवादी साहित्य की भूमिका भी स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि अंबेडकर और मार्क्सवादी साहित्य ने मेरी सोच बदल दी वही पृष्ठ संख्या 114 पर यह अंकित है गोरकी का उपन्यास माँ और राजेंद्र यादव का सारा आकाश उनकी पसंदीदा किताबें थी लेकिन भारतीय वामपंथियों की वर्ण जाति वादी सोच और भारतीय जीवन यथार्थ से उनकी दूरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कचोटती थी वाल्मीकि जाति व्यवस्था पिरामिड को ढहाना चाहते थे ताकि एक ऐसी समतल भूमि बने जिसमें सब इंसान समता स्वतंत्रता और बंधुता से जी सके उनकी आत्मकथा इसका सबूत पेश करती है ये भयावह स्थिति किताबों में अंकित है लेकिन आज भी भारतवर्ष में आए दिन निचले तबके के लोग हिंदू समाज में इसको झेलते हैं यही हमारा हिंदू संस्कृति है जो सब लोग फॉलो करते हैं और निचले तबके में लोग घुट घुट कर मरने के लिए जीते हैं बाबा साहब की देन है कि हम भी जो है आपके सामने उपस्थित हो पढ़ लिख के ओम प्रकाश वाल्मीकि भी जो है पढ़ लिख के जो है पढ़ लिखे जूठन लिखे भीमराव अम्बेडकर की देन है आज के लिए इतना ही आपने सुना इसके लिए धन्यवाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें